やあみんな僕はブルータンチワワのメモタン夢はスーパーヒーローとスーパーパフォーマーみんな天下一円武道会って知ってるよねえ知らないの知らない人 ンネルおん！ みもたんチャンネルじゃじゃじゃじゃじゃはあはあはあみんなどうだったかな僕の演舞どうどうどうどう、よかったかなありがとねみんなこの天界演舞の会は「ハッシュタグ天界一演舞の会」「ハッシュタグ天界一演舞の会」ってつけてツイッ